tuviste una, una pequeña... Tenía 500 pesos en los bolsillos y me pidieron 500 pesos. ¡Cambio! Se los lo paso y, después no me lo quería dar. Lo que entró fue a galletas y a cosas. Pero dice que tú lo diste... me cortan todo por lo mismo mío. Ellos me cortaron a mí por lo mismo mío, por lo mismo ¿Dónde, ¿Cómo me cogió? ¿Eh? ¿Dónde cogió? Es el la 17. ¿Cómo es el nombre tuyo? José Antonio Moreno. Ven, para, van a grabar. Si no fue así, prefiero la muerte. No te lo he mentido. tuviste una, una pequeña... Tenía 500 pesos en el bolsillo y me pidieron 500 pesos. ¡Cambio! Se los lo paso y, después no me lo quería dar. En lo que entró fue a galletas y a pecos. Pero dice que tú lo diste... Pues me cortaron todo por lo mismo mío. Ellos me cortaron a mí por lo mismo mío, por lo mismo ¿Eh? chile. ¿Dónde cogió? ¿Eh? ¿Dónde cogió? Es la Bochivo, la 17. ¿Cómo es el nombre tuyo? José Antonio Moreno. Ven, para, van a grabar. Si no fue así, prefiero la muerte. No te lo he mentido.